Ond mae ffermio'n bwysig iawn i fi achos fel ni dwi'n cael nwyn fyny a dwi'n gweld o'n ffordd o fyw fwy neu'n byd all. Ddar er angerdd am waith metal ddechrau pan ges i welder pan ni'n rhyw ddeg neu 12 oed o'r presantolig. Dros y blynyddo, dwi'n gwneud ambell i beth. Yr Easy Fencer yma, dy'r peth mwyaf cymleth dwi wedi gwneud allan o bob beth. Mi ges i'n ysbrydoli wneud yr easy fencer pan o'n i'n mynd allan efo contractor ac wrth wneud gwaith fensio adre yma. Ac o'n i'n dod adre a cytiau mawr am dwylo a bethau fel ni. Oedden ni'n cael llawn bol o'n wneud job fech mor hir. Oedden ni'n i'n benderfynu swn i'n wneud rhywbeth i gyflymu'r gwaith. Mae'r easy fencer yn wneud gwaith fensio lot haws. Mae'n gallu datod netyn, tynio'n dyn, uh, lapio hen netyn nôl fyny a mae yna toolbox arni, gariwch holl tools, a wedyn mae yna ddarn bab oer arni hefyd i ddatod bab oer. O, dwi'n meddwl bod y dyfodol i'r Easy Fencer mewn higher, dwi'n meddwl. Um, dwi'n gobeithio wan heiriau allan i ffermwyr, fel ni mae bobl mynd i allu gael y gorau allan hynny.